Eh, ayo na suara mau laku. Mas puyer mene. Mana kita nak? Kenapa tu? tiga kali Assalamualaikum orang mau tutup dobrak ya Assalamualaikum Assalamualaikum Teluk Uang, kita ini kalau bulan kita teka-teka. Dasar ung gendang tangi, 뭐라 tangi, 당하시고 당해 tangi, tangi, apa sih orang ngerti lagi mau anak-anak turu apa gebuk maning dasar wes, jagung sih jagung jagung ke penjagung. Kesel lagi dodo domene. Medang metang, medang, medang, medang, medang. Klub. Lah, harus susah. Langsung ini ini baik ya. Eh. Iya dikandang ke gelas ya. Marian. Eh, Liwet tangan asat. Jangan belum. Jagung bewes. Anu. anapa? duitnya di cintai ini serong bulan pokoknya separah angin nambah nih daftar BPJS di shit duitnya lah <laughs> kak anu duitnya lagi langka aku ini jagung gak tongol tongol tongkol dia guys lalu yang biasa bos itu tua gitu loh berarti lah kan duitnya yang ngumlaur di sini kedang kedeng kedang kedeng kayak gelang kepeak iya lah kan duitnya lagi pak duitnya ini uang pirang-pirang mana mene mana mene orang di Saudi kan punya <laughs> udah sih ya, ayo mana gitu Ya. Raut. Dikit. Cerita kan yang enak ya. Waduh. Kejama takon, KTP-nya di akte karo kakane. Anu. Jujur loh nyong ya, jujur. Angger kakak karo aku ta ktp ini hilang. Hilang apa ngutang nih bang? Pada baret, <laughs> mulai foto, persilane durung dua ini, Ya kan sayanya jadinya beli ini aja, beli ini jagung dua tongol gitu loh. Jadinya saya pergi ke pasar aja pakai KTP-mu gitu. Masih diutak-utak raimu. <laughs> Loh. Bre, surat-suratnya gue bilang kabar so. Esoknya main maning. Wong elaka, main tak guna. Deh, aja kaya kuwe lo kan nomanya yang bener rubuh. Nah, ini pun turun nih ngendi. Kaya kuwe lah. Wis iki bae ngebengi tek usulna mengdurai gitu. Ya, ngotek usulna KTP-ne Masuk langsung jadi biar kayak sih gue lo Lah, kakak karo aktornya yang ngendi? Tuh. Iya. Oke, kakak karo aktor wis iya, Berangkat. Nah, ke kakane sing mereka jumbo, ya, Captain aku nih sing simpan dengan sing nyolong aku lho KTP neta apa ya lagi nganggo keperluan ngop tak pengen tak usung ae nang bae Oh ya bener ke bener. Oh bener ke. Pada balik. Kita kan nomor niki nyong. Karo nomor KTP nih nyong karo ramane nyong sekalian ya wis beres tok catet di situ dan ya. lacet namanya puyer 19 oh ya duduk kita nama sama nyong Duh. loh Nama aslinya siapa? Yang orangnya Ahmad Putra Pir Sangalas Oh, Ahmad Putra Pir Sangalas. Oke, catat. Nama kecil sih, nama kecil. Nama kecilnya siapa? Arane. Antimo. Antimo ya, set nomor nick sih nomor nick delapan ini diora ora ini secuil lemen karena karo nih be dawan namane. Ora kepenak. Harus kedawan. Mon KTP ning gue kepekan sih. Oh iya iya iya. Golongan darah sih golongan darah. Ngono golongan darah ndarae BBM. Si BBM apa Mau bensin. BBM. Ini kira B. B. Ini tengah M. Bisa nih tengah M. M apa gue maksudnya M? Tengah M gue. Manuk sih wong gendeng dasare ngene kata wis ngobengi tak usulna ya ya wis ngobengi dusulna aja kayak wong erosi bae erosi emosi dean salah rika yang orang bisa ngomong em lagu sih bisa Yung, kita mung contoh bangsat kau Ya Yusya pengajukan maning surat dilengkapna Bisa. permisi baik tajutna turu kasih Woi rokok kek rokok korek. Nah. Ih, rasa kek. Nah, engko gampang. Cek gendeng.